топ тогуз бүтүн ондон сегиз метр секунда квадрат ылдамдануусу менен түшүүдө кыймыл учурунда биз топту токтотуп ылдамдануунун багытын жана топтун траекториясынын ар башка чекиттеги ылдамдыктарын көргөзөбүз топ сууга кулады алгач кыймылы ылдамдатылган анткени кыймылга каршылык күчү аз ылдамдыкты көбөйтүүдө каршылык күчү көбөйөт топтун кыймылы түз болот топтун ылдамдануусу өзгөргөнүн көрдүк